جو پڑی ہوئی ہے جس میں وہ سٹارٹ میں انٹر کروا رہی ہے اور, اور ہوا اس کے ساتھ غلط ہے یہ ہم مانتے ہیں اس کی باقاعدہ ساری آئی ڈی دیکھی جائے کہ وہ کس طرح مجرا کر رہی ہے اور یہ ساری ٹک ٹاکرز ایسی ہیں کہ خود وحاشی پھیلاتی ہیں پاکستان کو خراب کر رہی ہیں پاکستان کے مردوں کو بدنام کر رہی ہیں اور پھر بعد میں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی حرکت حرکتیں ہوتی واجد صاحب آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے یا ایک سازش ہے کہ چودہ اگست مینار پاکستان اسی دن یہ کیوں ہوا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سازش ہے سو فیصد ہنڈریڈ پرسینٹ لی سازش ہے اب یہاں پر اتنی ساری بہنیں آئی ہوئی ہیں اتنی ساری ہوئی آئی ہوئی ہیں کراچی سے آئی یہاں پر جو بھی لڑکیاں آتی ہیں کہنے کا مقصد ہے وہ ہر بندہ اپنی رسپیکٹ اپنی عزت کو ساتھ لے کر آتا ہے اب یہ بہن آئی ہے آپ بتائیں آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو کسی نے چیڑا ہو کسی نے آپ کو سیٹی مار کسی نے بھی کی نہیں میرے ساتھ تو کبھی ایسا کبھی واقعہ نہیں ہوا میں بہت سی جگہوں پہ جاتی ہوں باہر نکلتی ہوں اکیلی آتی ہوں اکیلی جاتی ہوں جو